Bé, eh, bon, bon dia. Doncs jo us presentaré aquí algunes iniciatives del que s'anomena microurbanisme i bàsicament tocaré alguns, alguns punts que ja els conferenciants anteriors n'han parlat, però voldria enfocar més en, en iniciatives i bones pràctiques en el tema de la microescala. Um, aquesta jornada que estem aquí doncs, de, parlant de transformació de la ciutat, eh, com, com ja bé deia el Xavi, eh, en, els últims, en les últimes dècades les nostres ciutats han crescut gràcies a aquestes grans planificacions urbanístiques i, i territorials que han donat peu doncs, a, a creixements i desenvolupaments de nous barris que fins i tot en algunes vegades doncs, han donat lloc a duplicar les ciutats existents també eh, la transformació de les ciutats té a veure amb aquests grans eslògans que, que significa, eh, per exemple, doncs a Barcelona el tema, doncs, aquesta imatge que justament posava abans la, la Mireia, és el, el tema de, del Fòrum de les Cultures, de moments anteriors doncs, al moment en què Barcelona sobre el mar, la recuperació dels centres històrics o bé la monumentalització de les perifèries. Totes aquestes operacions urbanes han donat lloc a la ciutat que tenim avui en dia i que, eh, que tenen, donen una imatge i un model de ciutat que, evidentment, amb, els seus, amb les seves bondats i les seves inconvenients doncs, és, és del que partim. No obstant això, doncs, també cal pensar què ha significat aquest tema de la planificació urbanística en termes d'esforços. Eh, des de, que es, des de que es comença un pla fins que s'executa, doncs evidentment passen moltes coses durant molt de temps, canvis polítics, eh, culturals, socials, inclús econòmics, que donen lloc a que a vegades aquest esforç inicial que porta a terme un, un pla urbanístic, doncs a vegades queden fins i tot diluïts. I, i avui en dia, evidentment, què, què significa, doncs, com, com comentava el Xavi abans, aquest tema de, de la planificació urbanística, que, com, com es durà a terme en el futur. Aleshores, eh, en aquest context, en aquest context, eh, avui en dia estem en un moment de, de canvi, estem en un moment d'incertesa, de veure cap a on van les següents estratègies urbanístiques, no només eh, degut doncs, a la crisi econòmica, política, cultural o inclús d'aquests valors eh, urbans, que també comentava el Xavi en qüestions de sostenibilitat, també aquest tema de mm, la degradació que s'ha produït del, del medi ambient, i que ens fa eh, ser conscients de que a eh, les pròximes actuacions hem de tenir en compte com aprofitar millor els recursos, eh, els recursos naturals que tenim i que són escassos. I eh, en tot aquest context doncs, crec que um, cal preguntar-se quins seran aquests principis i, <coughs> aquests principis i, i, aquestes, i, aquestes, i aquests conceptes que regiran doncs, les, les noves, els nous desenvolupaments urbans. També, <coughs> què podem fer nosaltres, és a dir, des del meu punt de vista doncs, més tècnic, però també des d'altres punts de vista d'altres disciplines més humanístiques, com comentava la Isabel, què podem fer per construir una ciutat més saludable i més sostenible, entenent també sostenibilitat en aquesta triple dimensió que comentàvem abans, econòmica, social i mediambiental i sobretot quin és el paper que tindrà la ciutadania en tot això. Uh, aleshores, el que us plantejo és parlar una mica d'aquestes actuacions que es diuen de microurbanisme, que són uh, actuacions de diferents tipus que des d'una escala petita o inclús a vegades mínima generen un gran impacte social i urbà. Són actuacions que mm, influeixen eh, en la vida quotidiana de les persones de manera important i que plantegen també una reflexió arrel de com s'ha d'urbanitzar les ciutats en el futur. També són, són intervencions que són molt directes, se, se, al contrari dels instruments de planificació urbanística que dèiem que eren tan llargs, són intervencions que actuen de forma molt directa i molt ràpida en el temps. També són actuacions que juguen bé el paper de la creativitat, l'ús de les noves tecnologies, moltes vegades la, són molt innovadores i eh, utilitzen també els mínims recursos econòmics. Tot seguit veurem quatre tipus d'intervencions en, aquest, eh, en aquest sentit. N'hi ha, ha moltes iniciatives d'aquest estil, però ho he intentat agrupar en, en quatre tipus per parlar de diferents conceptes. El primer concepte, doncs, reprenc una mica les idees que, que ja ha iniciat el Xavi, <laughs> que és eh, l'acupuntura urbana que proposava eh, Jaime Lerner. Aleshores, aquest arquitecte i urbanista doncs, va, ser, va ser alcalde de la seva ciutat i de, de l'exemple que, que també comentava el Xavi de Curitiba, i en aquest sentit és un concepte de l'acupuntura urbana que entén eh, que el disseny urbà està relacionat amb, eh, amb les idees aquestes d'aquesta tècnica de la medicina tradicional xinesa. No? Eh, en aquest sentit, eh, s'entén que la ciutat és com un organisme viu, que quan té una àrea doncs, degradada o, o, o que està malalta, no? aleshores la manera d'actuar és que el projecte sigui com una agulla que incideix molt bé en un punt molt crític per revitalitzar i dinamitzar tota una zona. En aquest sentit, no importa tant conèixer l'estructura urbana de la ciutat com saber molt bé quin és el context on es troba, quines són les formes de vida de les persones, quines necessitats tenen i què, i què necessiten per, eh, per millorar i per avançar en el seu hàbitat. Aleshores, en aquest sentit, mm, el més important és, com dèiem, detectar aquell punt que té més capacitat de regeneració, té un potencial important per influir en tota una àrea, i el segon punt és ser molt precisos i concisos amb la forma d'actuar. És a dir, no calen eh, grans eh, instruments de planificació, sinó que és més aviat que s'ha de... Eh, L'input està en actuar molt ràpidament i concisament en el projecte, per no perdre la força de, de lo que és la idea de, de, de la transformació. I llavors, explicar-vos una mica, per qui no conegui, l'exemple de, de Curitiba, perquè em sembla que és un projecte no només interessant pel aquest eh, concepte de l'ecopuntura, sinó perquè també és una ciutat que arrel del seu canvi en el model de mobilitat va donar lloc a un nou model de ciutat. A Curitiba era un, durant els anys 60 doncs va experimentar un fort creixement demogràfic que eh, no, la ciutat no estava, no estava preparada per assolir. De manera que eh, es preveia que hi haurien molts problemes de congestió de trànsit, de contaminació, per tant, i eh, de manca de vivenda per, assolir, per, eh, per, per abordar tota aquesta població nouvinguda. Aleshores, eh, es va desenvolupar un pla director a eh, l'any 65, en el qual bàsicament l'acció més important va ser la d'integrar un sistema de transport públic que eh, que fos molt eficient i molt ràpid d'implantar. Um, en lloc de construir un metro, que hagués sigut una de les solucions més factibles, eh, el metro era molt car, costava molts diners, tècnicament era difícil i implicava doncs, un desenvolupament molt llarg en el temps. Aleshores, en lloc d'això, es va fer el que s'anomena la metronització del bus, és a dir, construir una, una xarxa d'autobusos en superfície que aprofitessin els carrers existents de la ciutat i que fos un sistema molt pràctic de, de, de, la, de, de que és el, el transport dels passatgers. Aleshores, bàsicament són tres elements que eh, expliquen el projecte, que seria un, identificar aquells eixos de la ciutat que, van, eh, que, que poden ser on, on, on es posi aquest transport públic, eh, es van identificar aquests eixos que veiem en el plànol, que, són, que són, eh, eh es van transformar en aquestes avingudes que tenim en la fotografia. Són avingudes on en el, en, en el mig veiem una franja que està destinada exclusivament pel transport públic, de manera que està lliure de lo que és la, la, la congestió del trànsit privat. L'altre element interessant va ser el col·locar unes parades d'autobús que fossin eh, dissenyades exclusivament per la facilitació o l'accessibilitat en, els, en els autobusos. Aquestes parades doncs, són, tenen una forma de tub per protegir de, lo que és les inclemències del temps, tenen, si us fixeu, una plataforma que està al mateix nivell que eh, la plataforma de l'interior de l'autobús, de manera que la gent gran o els nens no tenen problemes per pujar i baixar d'aquestes de, dels autobusos, de manera que l'intercanvi de passatgers és molt àgil, i per últim, doncs, el sistema de tíquets que va eh, inclòs abans d'entrar a lo que és la, la parada. Per tant, quan arriba l'autobús, l'intercanvi és, molt, és molt ràpid. I d'altra banda, tenen una flota d'autobusos que tenen de diferents tipus per tal de que en diferents moments, en diferents freqüències que, és, que passi l'autobús, diferents horaris, perdó, doncs puguin abordar tots els passatgers que venen. I aquests tres elements en conjunt han creat una, un, un sistema de transport molt ràpid i eficaç, que ha tingut molt èxit i que, de fet, s'ha implantat en altres ciutats eh, del món. El que em sembla més interessant, com us deia, és com eh, es va pensar que aquest model de mobilitat donaria peu a una nova imatge de la ciutat. Com veiem en aquesta secció, el, el sector de, de les avingudes es va augmentar l'edificabilitat per tal de proporcionar vivenda a les, a la, a les nous vinguts, però a més a més eh, aquests, eh, les plusvàlues d'aquesta aquest, edificació doncs, eh, sufragarien el, el que seria el cost del sistema de transport. De manera que, la, el, que el que és més interessant és com s'ha transformat la ciutat a partir d'un model de mobilitat. Després un altre, un altre concepte que és eh, diferent Eh, són el tema de l'urbanisme intel·ligent o sistemes operatius urbans. En aquest sentit, eh, l'urbanisme intel·ligent treballa sobre el desenvolupament de, de, i, bueno, desenvolupament i comercialització de productes tecnològics que estan destinats a millorar, a millorar la gestió i eh, de la ciutat i l'experiència d'ús de l'usuari de l'espai urbà. Aleshores, eh, la idea és crear un ecosistema tecnològic on la ciutat es va alimentant de, de xarxes eh, de sensors i dispositius comunicatius que llegeixen la, la, el que està passant en temps real a la ciutat. Aquesta informació, gràcies a les plataformes eh, núvol, online, s'acumula i eh, s'amagatzema i els usuaris poden tenir accés en aquesta informació a través d'aplicacions eh, smartphone, per exemple. Què passa amb tot això? Eh, el que defensen aquest tipus d'urbanisme intel·ligent és que pot crear una ciutat més, més sostenible i, i, i menys contaminada, com ara veurem a partir dels productes que es comercialitzen. Cada cop hi ha més iniciatives en el sentit de recopilació de dades eh, i informació per construir ciutat us presento aquí el cas d'una empresa que es diu Urbiòtica. Aquesta empresa doncs, ha desenvolupat sensors com per exemple el, els detectors d'aparcament, que diuen doncs, això, si un carrer eh, té eh, places disponibles o no. Després un, un, altre, un altre sensor que, que gestiona una mica el trànsit, és a dir, diu la velocitat a què van els cotxes, quin tipus de cotxes passen per aquell carrer, quants passen el dia, quan està congestionat el carrer, etc. que això afavoreix doncs, que si l'usuari sap que un carrer està més congestionat, doncs evidentment passarà per un altre. Després també desenvolupen sensors que eh, mesuren la, la, les condicions ambientals de l'espai i et diuen doncs, eh, quina és el, el, la quantitat de llum, quina és la quantitat d'humitat, eh, la, la, bueno, la, la, també la lluminositat artificial, per exemple, i així doncs, saber quan, per exemple, un dissenyador ha de transformar un espai, o un, un arquitecte transforma un espai, doncs quines són aquelles condicions ambientals que ha d'assumir. I, per exemple, també tenen un, un sensor que detecta l'emplenat del que són els, els contenidors d'escombraries, de, de, de manera que els camions d'escombraries quan van a recollir, a fan la recollida, doncs poden saber quins són aquells contenidors que estan plens o que no. O, per exemple, saber en un barri si n'hi ha suficients o no hi ha suficients. Tots aquests eh, temes ajuden a, a una millor gestió de la ciutat, però també, com us deia, doncs, eh, faciliten que la ciutat doncs, estigui menys, eh, hi hagi menys emissions de CO2, hi hagi, eh, doncs, sigui eh, menys contaminant. I tot això, encara que són aparells que no es veuen, col·laboren en la transformació de la ciutat. Us presento una altra, una altra iniciativa d'aquest estil que em semblava interessant perquè s'introdueix a l'usuari com a potencial transformador de l'espai. I és una web que es diu Repara Ciutat, que ja utilitza l'Ajuntament de Barcelona i que ha creat una empresa que es diu Open Data City. I aquí és l'usuari el que informa a través d'aquesta web a l'Ajuntament d'aquells espais de la ciutat que estan en mal estat. Ells entren aquí i com veiem doncs, ja pots eh, explicar el tipus d'incidència que tens, doncs, incidències en el mobiliari urbà, incidències en els paviments, en la vegetació, eh, problemes amb el transport públic, etc. Aquestes dades que diu l'usuari es van recopilant i l'Ajuntament pot saber quanta gent ha opinat sobre aquell tema i quins són els temes que més preocupen als, als ciutadans per tal d'actuar abans en unes, eh, en unes incidències o unes altres. Val. Un, altre, un altre aspecte que també col·labora eh, i està en desenvolupament és el tema de la urbanitat i energia. Um, el tema d'introduir l'aprofitament dels recursos naturals a la ciutat com el tema de la captació d'energia, doncs és un tema que eh, durant els últims anys està, està posant-se molt en valor. Però moltes vegades, si ens fixem, doncs són elements que s'introdueixen de manera postissa, com el tema de les plaques solars, per exemple, que a vegades doncs, les veiem a la ciutat que no acaben d'estar de, encaixades en, o integrades en l'espai. Eh, però també cada cop més doncs, s'intenta doncs, desenvolupar doncs, eh, mobiliari urbà pèrgoles, etc., que intentin introduir o integrar millor aquests temes de captació d'energia. Per exemple, doncs, hi ha sistemes constructius innovadors que investiguen sobre aquest tema, com seria el cas primer, que és, es diu Solar EV, que és un sistema constructiu per, per, revestir, per revestir façanes i parets que consisteix en un acumulador d'energia de, eh, solar. Aquest sistema doncs, funciona, és una xarxa metàl·lica, de una xarxa de cil inoxidable, en la qual es van col·locant unes fulles que són cèl·lules de polietilè reciclable que tenen aquesta eh, facultat de captar energia solar. L'interessant d'aquest sistema és que es poden anar col·locant més fulles o menys fulles amb diferents densitats per poder crear una imatge com de en planta atrapadora solar no? d'alguna manera, i crear un disseny més integrat a la ciutat que no pas el tema de les plaques. Després, per exemple, hi ha altres sistemes com el, el tema de col·locar eh, el Wind Cube, és un sistema d'anclar eh, aerogeneradors en les façanes. Són petits aerogeneradors que s'agrupen en forma de, de niu d'abella i els, les hèlices es poden moure per orientar-se segons, les, les, segons la direcció del vent. Bé, són sistemes més o menys eh, eh, més integrats, però s'està desenvolupant molt en, en aquest tema. El tema dels jardins verticals també m'agradaria destacar-lo perquè és un tema que està en auge i que molta gent doncs, eh, ja estem acostumats a veure a la ciutat. Tot i que són encara sistemes costosos i dificultosos, Valen molt la pena perquè la vegetació és un, és un sistema constructiu, o és un, és un sistema d'aïllament tèrmic i acústic i que a més a més proporciona una frescor i, i una, a l'ambient que és molt agradable i que eh, a la gent doncs, fa que sigui com quasi un referent eh, urbà. I en aquí us presento un altre exemple que vam fer al nostre despatx d'un de, concurs que ens van seleccionar que és per eh, crear una rehabilitació d'una mitgera que eh, la, vam, la, vam, la vam transformar en una, pell, en una pell tecnològica que volia ser també captadora d'energia eòlica. En aquest sentit, el, que, el més interessant és que vam descobrir que en una àrea eh, d'un quilòmetre al voltant d'aquesta mitgera, que està situada a les Corts de Barcelona, doncs hi havia més de 10.000 metres quadrats en mitgeres exposades al sud de Barcelona, que és precisament un dels vents dominants. Aleshores, clar, aquí se'ns planteja la idea de que si som capaços de transformar aquestes mitgeres en captadors d'energia, doncs quines possibilitats tenim. No? Llavors, la, la, el sistema constructiu eren unes, unes estructures metàl·liques a les quals eh, s'afegeixen unes peces petites que són com escames de, de beix, es mouen amb amb el vent, amb, segons la intensitat del vent, amb més o més vibracions. Aquestes vibracions són, en el fons, energia cinètica que es pot transformar en, en, en energia i en electricitat, si es vol. I alhora, doncs, eh, gràcies al, al, a, la, a la textura d'aquestes escames, doncs, poden crear una imatge de referent per un barri. Després, eh, per, bueno, l'últim concepte que us volia presentar era el tema de l'urbanisme emergent i participatiu, el que se'n diu el bottom-up planning. Uh, històricament ja tenen alguns referents uh, del que és eh, la presa de l'espai col·lectiu per part de la ciutadania. En aquí veiem una imatge de lo que és el Reichstag de Berlín, que és un exemple d'aquest estil aquesta ciutat, doncs, després de la Segona Guerra Mundial, evidentment va quedar bombardejada, va quedar manca de, de vivenda, eh, no hi havia una infraestructura de logística d'alimentació i la ciutadania va sortir al carrer per eh, poder colonitzar l'espai, tant parcs com jardins, etc, per poder eh, crear horts urbans i aconseguir aliments que necessitaven. Evidentment aquestes imatges amb el temps s'han anat perdent perquè la transformació de les ciutats doncs, ha anul·lat aquesta petjada de, del que són els ciutadans, però eh, ens transmet aquesta idea de com la ciutadania s'organitza per poder demanar aquestes necessitats. Un altre exemple d'aquest estil és el tema de la recuperació dels solars. Ja eh, aquí Aldo Van que és un arquitecte holandès, va va veure la necessitat de crear espais eh, de, per, col·lectius per la ciutadania, espais on relacionar-se, i va anar buscant eh, solars abandonats per poder transformar-los en parcs infantils, en places i en espais de relació. Aquesta cultura de recuperar solars encara avui en dia està molt present i hi ha molts col·lectius que busquen això, el, el recuperar són les que estan buits i en desús per donar noves activitats per la, per la ciutadania. Aleshores, el bottom-up planning, que, és, que ve de tot això, és, és en el fons aquest conjunt d'accions o microaccions que la ciutadania emprèn de forma espontània i basant-se en aquesta autoorganització per poder eh, millorar les experiències eh, de les, o millorar el, el que és el seu hàbitat o el seu entorn urbà. Aleshores, aquestes, aquesta, en, aquest, en aquest sentit del bottom-up planning, els ciutadans són els productors de ciutat i eh, en aquesta visió doncs, que va des de baix cap a dalt, no? des, de, des de construir des de lo petit per construir ciutat, que és la visió contraposada del que seria el top-down del, de la planificació urbanística tradicional que es construeix més des de lo gran cap a lo petit. En aquesta, en aquesta visió del, del bottom-up planning, el, eh, crec que tècnics i les, els agents actius en el que és la transformació de la ciutat, doncs hem de fer una lectura de com es generen aquests processos urbans que venen de la ciutadania. I en el fons crec que són eh, dos grans elements els que donen lloc a, aquesta, a aquest augment cada cop més de lo que és l'urbanisme emergent. Per una banda, la ciutadania eh, reconeix eh, l'espai públic o el carrer com aquella plataforma on pot sortir a manifestar-se. D'altra banda, l'accés la, a la informació a través de, de, de diferents, bueno, a través d'internet, xarxes socials, blogs, etc., fa que generin mm, uns vincles i uns grups entre la població que tenen les mateixes inquietuds i que volen sortir a, a colonitzar aquell espai per transformar-lo en noves activitats. Us presento alguns exemples que són ràpidament, que són a vegades molt efímers, però que reflexionen sobre aquesta transformació de l'espai a, eh, a partir de nous usos i noves activitats. Un, un cas és el, el tema del Parking Day. Parking Day és una iniciativa que va començar un grup de dissenyadors que es diuen Reba i que van agafar en un, en una àrea d'aparcament, van, van posar diners al parquímetre i durant dues hores van transformar aquell espai en, un, en, un, en, en lloc d'un espai d'aparcament, doncs era un espai públic temporal. La iniciativa va tenir molt èxit i ja porta doncs, eh, com 4 o 5 anys que es celebra, que un cop a l'any dissenyadors i col·lectius que els inquieta aquest problema de l'aparcament doncs, eh, agafen unes àrees d'aparcament i les transformen en, en nous espais de, de relació. I poden fer des de tallers eh, infantils fins a jocs, fins a eh, reunions de veïns, etc el que sigui. I doncs, aquesta iniciativa doncs, dona peu a totes les coses que poden passar en aquella petita àrea. Després, un altre, un altre cas d'aquest estil és... Bueno, de, un altre cas di, di, de, del bottom-up planning és, um, vale, és un, un tema d'una transformació d'una infraestructura uh, abandonada que està a Lima. Lima bueno, és una ciutat extensiva, crescuda a partir de processos informals i amb um, una manca de, de transport públic, per tant és una ciutat que no està pensada pel peató, bàsicament és una, és una ciutat de cotxes i llavors eh, no hi ha un, un espai, uns espais de, de, de, de col·lectiu o de convivència. Aleshores, hi ha un equip que es diu Basurama, aquest equip, que són un grup d'arquitectes i sociòlegs i antropòlegs, es van es van, van proposar recuperar una infraestructura que és molt interessant, que us explicaré, per crear un nou lloc de convivència. Aquesta, aquesta infraestructura és una infraestructura que es va fer durant els anys 80 a Lima i que havia de passar un tren elèctric, que fos la, la primera línia com de, de, de transport públic. La, el projecte va quedar parat per problemes de polítics i durant més de 20 anys es va quedar amb aquesta imatge que tenim quilòmetres i quilòmetres d'infraestructura despenjada, amb aquestes esperes expectants a veure què pot passar en el futur i eh, uns espais doncs, totalment residuals. Aleshores, la, el col·lectiu va decidir ajuntar diferents grups d'artistes, eh, col·lectius eh, eh, de, de dissenyadors, per veure què s'hi podia fer. I finalment, doncs, a partir d'alguns tallers, es va, es va treballar amb la ciutadania per crear uns espais de, de, de jocs i d'atraccions a partir de, de materials reciclables, perquè evidentment els recursos econòmics que tenien eren molt escassos. I bé, va, va transformar-se, la gent ja va saber doncs, colonitzar aquest espai. I finalment, doncs, un últim exemple, que és el, un exemple que s'ha dut a terme a Nova York, que és un grup d'arquitectes també, que es diuen Macrosy, um, van fer una, volien fer una reflexió sobre aquells espais de la ciutat que, es, bueno, per una ciutat molt densa, doncs hi ha, sempre hi ha aquells espais que no tenen tant interès, que estan abandonats, que la gent no els reconeix, i llavors ells plantejaven què passaria si s'introduïa un element sorpresa, com aquestes piscines, que són contenidors que es transporten en camions, i eh, la gent els descobreix de sobte en aquell, en aquell espai i llavors veure una mica quina és aquesta reacció. El, la iniciativa ha tingut molt èxit i ja porta 4 anys eh, fent-se a Nova York aquesta, aquest tema de recuperar espais a partir d'aquests elements efímers, no? que duren molt poc però que els van utilitzant. Aleshores, eh, bé, per concloure, doncs recuperant una mica aquesta idea de, de com urbanitzar l'espai de futur, evidentment doncs eh, aquestes idees poden tenir més o menys èxit, però ens fan plantejar com nosaltres, eh, com a agents actius en la ciutat, com podem treballar l'urbanisme alternativament a el que són els instruments de la planificació urbanística tradicional. D'una banda, el treball de l'escala petita, per exemple, crec que és molt interessant saber reconèixer quins són eh, el, les oportunitats que genera el treballar a petita escala, a escala micro, i eh, per tal d'agilitzar i renovar el que és la ciutat. També aquest exercici de saber molt bé on posar la mirada, on posar eh, aquell, aquella intervenció, intentant detectar aquells punts crítics de la ciutat dins de l'àrea degradada, perquè aquells són els que tenen en realitat més potencial per induir el que són les dinamitzacions i revitalitzacions de l'espai. En, en aquest sentit, cal conèixer molt bé quin és el context social, quines són les necessitats o, o com es pot fer ús del recurs del que és el, la ciutadania, però sobretot detectar molt bé aquests punts, no anar fent uh, dissenys per tot arreu. Després també un tema, com ja deien abans la Isabel, doncs el tema de la involucració de la, de la ciutadania, em sembla que doncs, cada cop hem de tenir més presents que la gent, eh, els ciutadans, volen ser partíceps de la transformació de l'espai, volen dir el que, el que necessiten, el que pensen, i ho hem de tenir en compte nosaltres com a, com a transformadors d'aquest espai. I finalment també crec que és important eh, treballar inter i multidisciplinarment, és a dir, eh, bescanviar i transferir coneixement entre les diferents disciplines que treballen en l'espai urbà com serien no només tècnics, sinó també economistes, biòlegs, psicòlegs, etc., per compartir aquest coneixement i poder dur a terme doncs, intervencions que siguin més eh, exitoses. I bueno, per acabar, doncs, eh, una frase de Jaime Lerner que diu doncs, que la ciutat pot canviar en dos anys. No importa quina sigui l'escala ni els recursos financers. Eh, encara que no intervinguem en la planificació general, es poden realitzar actuacions ràpides de millora actuant en punts concrets. Des, des del punt de vista de la ciutat eh, global, les actuacions locals i puntuals són, de fet, hem de pensar que són una oportunitat per eh, transformar la ciutat i l'hàbitat eh, social. Aleshores, eh, des d'aquest punt de vista, les intervencions més micro ens ofereixen la l'oportunitat de pensar en com es van lligant aquestes intervencions formant una xarxa i al final doncs, crear una nova imatge de ciutat i eh, que, sigui, que respongui a condicions de sostenibilitat i de les necessitats dels usuaris. Gràcies.